Hola, ¿qué tal? Vaya jugazo tenemos hoy en realovirtual.com. Vamos a probar la escuela de exploración de The Gallery, un juego diseñado específicamente para realidad virtual al que vamos a jugar con Oculus Rift y Razer Hydra. Vais a ver que con el Hydra vamos a hacer gestos impensables hasta ahora en un juego de este tipo. No solamente lo utilizamos para interactuar con el entorno, recoger objetos, sino que además podemos utilizar para realizar acciones como escalar una pared, por ejemplo. Vamos a ver la primera parte del vídeo. Pues estamos otra vez en The Gallery Aquí tenemos la pantalla para empezar a calibrar el hidro Apuntamos los controladores a la base. Y otra introducción impresionante. Time has no meaning for the ageless. Others have come here, and they have all failed. You, you are different. You can set me free. Y de nuevo Lidra. Controlador izquierdo al pecho, controlador derecho. Y aquí están nuestras manos virtuales. como movernos con los dos hidras y comenzamos en lo que parece lo que parece ser una especie de almacén aquí en este reloj no deja de asombrarme cada vez que, pruebo alguna demo que lleva integración de hidra para las manos. Fijaos en nuestro avatar, damos la vuelta. Y la sombra, hmm, bueno, alucinante. Pues empezamos a explorar un poco. Y sí, aquí sabemos que podemos avanzar hacia el frente mientras miramos hacia un lado. realidad virtual al máximo. Y aquí podemos ir viendo en las distintas salas pues varias de las de las mecánicas de juego que veremos en la versión final. Fijaos por ejemplo aquí esta pistola de pintura que el único problema que tiene es el mamotreto que tiene aquí encima. Pero a la hora de apuntar fijaos que no hay ningún punto de mira tenemos que apuntar un poco a ojo. Y aún así, no es difícil, ¿eh? Aquí hay un montón de botellas, podemos practicar la puntería. Y es pues parecido al mod de Hard Life 2, que ya habréis visto en alguno de los vídeos. Y se apunta muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. será alguna de las mecánicas que implementará la versión final de, de Dejamos el arma, más que nada porque cuando salimos por la puerta nos la quita. Aquí hay un ascensor, un elevador, una grúa que está ahí arriba y tendremos que usarla para mover estas cajas. Ahora lo veremos más adelante. Aquí nos dicen que podemos utilizar una luz que tenemos integrada en el casco y fijar cómo se hace. Con el lidra tocamos arriba y la encendemos. Aquí de momento no hace mucha falta. Un cuarto de baño que está pues un poquito asqueroso. espejo no tenemos, pero fijar cualquier cosa podemos interactuar con ella. Vamos a ver vista, dejarla caer y aquí ahí pues da un poco de... Me pregunto si habrán implementado la opción de... No, no lo han hecho. Otra enorme sala que una vez más nos maravillamos con el nivel de escala que percibimos dentro del Oculus red Y fijaos, aquí tenemos un punching box que con el hidra podremos pues podremos practicar un poco supongo darle unos golpecitos la verdad es que responde muy bien y muy rápido y aquí pues nos falta una especie de monopatín para poder saltar de un lado a otro eso no lo tenemos pero fijaos lo que podemos comprobar aquí. Nos acercamos a la barandilla, acercamos las manos y nos podemos levantar apoyándonos. Vale, para interactuar con los objetos, pues fijaos aquí un cine virtual, pues simplemente agarrar la mano. Por lo que veo estaba así searching for down and she's happy, just like her and to her Aquí vemos una sala ahí arriba que tenemos que alcanzar de alguna forma, viniendo desde ahí. Ahora más adelante lo veremos. Fijaos aquí en algunos de los jueguecitos que nos han preparado a la canasta, que esto pues hay que hacer así, hasta que consigamos aceptar Bueno, no me voy a poner aquí porque si no, no pueden dar Uno más. quitamos Bueno, nunca lo había conseguido tan rápido. Aquí tenemos una recreativa, un Formageddon, que de momento Está fuera de servicio, pero ya llegará. Y fijaos en la bolera, que ya hemos podido ver en algunos de los vídeos de, de Gallery. Simplemente hay que coger carrera, ver el gesto de lanzar el bolo y lo soltamos. Allá parece que ha salido bastante bien, ¿no? Tremendo. ¿Cómo estoy ahí? Vale, os voy a enseñar lo que creo que va a ser lo que más os guste. Porque ahora tenemos que llegar ahí arriba. ¿Y cómo podemos llegar? Pues escalando con el Racer hidra. Solo hay que alargar la mano y, y subir os digo que resulta muy intuitivo. Fijaos que lo podemos hacer deprisa, porque donde pongamos la mano, ahí se pone el hidra. Funciona de maravilla. Vaya altura. Bueno, seguimos subiendo. Y ahora incluso podemos cruzar las manos si el cable de hidra nos deja. ya podemos soltarnos. Esa es la sala a la que tenemos que intentar llegar porque ahí hay una llave que necesitamos. Y fijaos dónde estoy. Os voy a enseñar otra cosita antes de subir. El spray. Fijaos. Lo agitamos bien. Y ahora Podemos hacer el hacer gamberro. Aunque esto tiene una utilidad, que no es hacer el gamberro, sino que nos servirá... Aquí podemos haber subido por la escalera. Bueno, nos servirá más adelante para cuando estemos en un laberinto, marcar las zonas por las que ya hemos estado. Pero bueno, vamos a resolver este puzzle. A ver... Aquí podemos subir como nos dé la gana. Esto sí que es una forma alucinante de, trepar. Y no lo que hemos visto siempre, de acercarnos, pulsar un botón del mando y que el personaje suba solo. Aquí, si queremos trepar, nos lo tenemos que currar. Vale, y aquí tenemos la sala de los ordenadores, un saltito. La verdad es que tienen un nivel de detalle increíble las torres, el teclado con todas sus teclas y aquí dicen que si tenemos que utilizar el elevador hay que poner el fusible en el panel. Este fusible. Ya lo tenemos. ¿Cómo se abre la puerta? Pues acercando la mano al pomo y pulsando el Aquella es la famosa puerta a la que tenemos que llegar. Para lo cual, pasamos por aquí. Aquí tenemos que agachar un poquito. Y ahora nos explica cómo agacharnos después de haberlo hecho. Vale. Volvemos a la sala principal. Sí, esto lo veremos más adelante, que es para interactuar. Para pasar por encima de un puente como este. Tiene un grandísimo nivel de detalle este juego. el ambiente así un poquito tenebroso le da un toque muy realista. Este es el famoso panel. Ponemos el fusible. Y ya tenemos energía. Vamos a mover el elevador. con aquí llegamos El poder ver nuestro cuerpo completo, que las manos respondan a nosotros, da una sensación de inmersión tremenda. Este juego es uno de los que realmente hace que nos sintamos que estamos aquí. con mucho cuidado. Y con este panel podemos utilizar una especie de grúa y tenemos que enganchar para acá y ahora hacia abajo ahora hacia arriba y para allá y podemos seguir desde esta habitación que lo vemos mejor sombras y la luz Vale, pues listo. Otro papel que nos avisa de que la sala de ordenadores está cerrada a partir de ahora. Y la única forma de pasar es a través del muro, cosa que hemos hecho. A ver la velita. Pues sí, nos la podemos llevar Iluminando con mucho cuidado de no quemarnos. Ahí se queda. Bueno, vamos a volver otra vez por aquí. Y vamos a intentar llegar a esa famosa sala para que sea más fácil. Esta la dejamos caer por aquí. Otra más. Y yo no sé si con esto, ayudándonos del salto, a ver. volver a volver a subir. Me temo que tenemos que volver a dar la vuelta. De Gallery ya os comenté que hizo una campaña de, crowdfunding a principios de año y es un juego, pues eso, diseñado de cero para el Oculus Rift y el Razer Hydra, De hecho, esta demo si no tienes un Razer Hydra, no la puedes jugar. Aunque más adelante sí permitirá jugar también con, teclado y ratón. Pero la mecánica del juego, los puzzles, la forma de interactuar con todo, todo está hecho pensando en la realidad virtual. Y ya veréis luego en las siguientes partes del vídeo que lo haremos en trozos porque la demo es muy larga, pero vale la pena verlo entero. Ya veréis las mecánicas que han utilizado. El gran cambio que supone jugar de esta manera en lugar de utilizar pues es un teclado, un ratón, o un gamepad me queda todavía un poquito lejos. Vamos a ver si conseguimos entrar. Ahora sí. Esto creo que... No, esto no se puede recoger. Y aquí tenemos la llave que nos lleva hacia las alcantarillas. Es el muro por el que hemos trepado antes y insisto, este, el nivel de detalle es tremendo. Se nota el enorme trabajo que lleva este juego. Veamos, pues, vale, bajar a las alcantarillas. Pasamos la sala de los ordenadores. Y por aquí es. Y aquí tenemos Aquí tenemos un Oculus Rift virtual. Con otra cerveza que también está vacía. Y además es un Oculus Rift inalámbrico, por lo que veo. <laughs> Qué bien lo han hecho. A ver tenemos pues un juego dentro de otro juego. Bastante gracioso, con un estilo retro muy simpático, como podéis ver. Consiste pues en coger moneditas y evitar a los más. Son pues unos graciosos en 2D. No, se empeñan que sigamos jugando, no queremos jugar. Bueno. Pues vamos a entrar a la parte más interesante de la galería. ya se pone bastante más serio. Esta parte es increíble. Todo tan, tan lubre, tan bien hecho, tan cuidado. fijar la luz como en cuanto levantamos un poco, ya no nos sirve de nada. Ya podemos continuar de aquí cada vez que queramos. Fijaos que es muy poco potente. Bueno, y esto ya... Aquí tendremos que utilizar lo que hemos aprendido para conseguir escapar de esta zona. Ya digo que esta parte es bastante larga, la demo en sí, la escuela de exploración es muy larga, pero merece la pena. ¿eh? Los puzzles que, vamos a resolver ahora por aquí, por esta zona, vais a ver la mecánica de juego qué bien implementado está, como esto no tiene nada que ver con, cualquier juego normal de, de, los de siempre. Esto es de Gallery, hecho para, específicamente para realidad virtual. En el próximo vídeo continuaremos.